nilagyan Ito ang litrato ng nilagyan ng bodily fluids na nakuha kay Christine Dacera sa ikalawang autopsy sa General Santos City noong Sabado ng hapon. Ibinigay ito... Nagulat nga raw ang NBI Forensic Investigative Team nang nakita nilang andun pa ang organ na ito ni Christine. Gayong sabi ng PNP ay naimbalso muna ang katawan nito bago isagawa ang unang autopsy. Di bababa sa 100 ml na bodily fluid raw ni Christine ang nakuha. Dahil sa maraming katanungan, isa sa ilalim daw muna ito ng NBI sa mga pagsusuri. Sakali man, malaking tulong daw ito sa investigasyon dahil dito pwede malaman kung ano-ano ang mga ininom ni Christine sa New Year's party bago ito bawian ng buhay we have very interesting leads. Uh, we have very interesting uh, encouraging uh, results. Kaya malalaman kung uh, presence of alcohol ito, level of alcohol maybe, presence of illegal drugs, around 80%. Makakatulong ito sa investigation. May crime. Let's, uh, let's uh, uh, leave it that, uh, at that. Uh, may crime dito. Scientific evidence, forensic evidence, ibabangga namin doon sa ibang uh, pieces of evidence, eyewitness account kung merong uh, testimonial evidence ito. Ayon sa Siya ang ilang pagsusuri mula sa Makati Medical Center kung saan dinala si Christine at dineklarang dead on arrival noong January 1. Bukod sa bodily fluid, tuloy rin ang eksaminasyon sa tissue sample na nakuha kay Lucera at biological sample na nakalam sa hotel para madagdagan ang kanilang hawak na forensic evidence. Sa post-mortem ng PNP at death certificate, nakalagay na ruptured aortic aneurysm ang ikinamatay raw ni Christine. Samantala, mga abogado lamang ng walo sa labing isang respondents na pinatawag ng NBI ang humarap sa investigasyon. Naging matipid sa pagsagot ang kanilang mga legal counsel nang makaharap ng media. Nandun naman po yung expression na willing po sila makapag-cooperate sa NBI. Magbibigay so, po ba ng statement ng client po nila? Magbibigay po ba ng statement? Ayon sa NBI, bibigyan pa rin sila ng pagkakataon na personal na humarap para maibigay ang kanilang statement habang di pa natatapos ang kanilang investigasyon. We're giving them their uh, equal chance at the investigation level. If they ignore that, if they disregard the invitation, then whatever pieces of evidence we have at hand, by the time we have concluded the uh, investigation, then we will file the case if we see any violations. May ilang personalidad pa na nakatakdang dumating bukas sa NBI matapos ipasumpilang ngayong araw.